No, in v Sedlarjevu smo mi, naša brigada, pristopili na slovenske tle. Pojem, seveda, gremo brez borbe, tu niso bile nikakršne borbe, Nemci so se umikali, mi smo šli kar frontalno, brez borbe, podarjam. Prijemo v, v, v, v početrtek, v početrtek, ljudje so ob cesti stali, mi gremo, jaz jaham na enem konju, takrat sem že bil komandir, komandant pozadine, jaham po cesti in v tom stalo dosti ljudi, mladini, vseh vrst ljudje in iz te skupine nekdo zaupije Ivo. Meni je srk prešel kdo bo minil te pozno, jaz nisem bil nikoli v početrtku, pa dolje v tem kraju. Še drugič, pije Ivo, Ivo, Ivo, pejcem, pejcem. Jaz gledam, poznam tisto punco, bila je ena moja sošolka, še zdaj živi. Pride sem do mene, pravi, pejčka nam, da boš jedel, so neko hvala lepa. Jaz, če grem k vam, bo začel tepih ali pa, ali pa nekaj po tleh je začelo lest. Zakaj? Sem rekel, jaz imam vsi polno. Jaz sem imel, smo, vsi smo imeli dost, res. Pol seveda prijemo v celje, tisti dan 12. Zdaj, kak bi jaz prišel tle gor? Seveda, jaz sem bil takrat komandant pozadine, pa grem do tega meseča, pa pravim, Druže Mesiče, jaz bi šel domov, srba Hrvaško, slovensko nismo govorili, nismo, slovensko ne, srba Hrvaško. Pravi, ja, ki odkot si pa, sem se pa nalegal, zlegal sem se. Sem rekel, mogoče je 4, 5, 6 km, pa ne. In to, ko sem rekel 6 km, me je že malo v srce pikilo, ker izhod je bil samo 5 km. Seveda me je to pogleda, je rekel, koliko kilometrov, jaz sem rekel, mogočih je pet pa pol, šestih ni. Sem hitro to pospravil, je rekel, kako si pa šel, jaz sem rekel, nogom. Ko pridem iz tiste stavbe ven, ki je zdaj gostilna Koper v celju, pridem iz tiste stavbe ven, pred stavbe je bilo kolo, nemško kolo ne vem kdo, ga je nekdo tam prislonil, ali, ali je mogoče šel tu v to hišo, to ne vem. Jaz vidim to kolo in jaz to kolo ukradem. Ukradil sem ga, res, ukradil sem ga, pa ne za to, vse je bilo nemško. To kolo ukradem in se peljam. Od celja do tukaj je pa najmanj 50 km. Jaz sem tam tisteničil v strandjev in sem rekel, samo mogoče pet kilometrov. Spet nalegal sem se. Sem bil tako. Prijem, tam, kjer je bila moja mama doma, po Savinski strani, prijem na levo stran toka Savinje in vidim, tam, kjer je bila moja mama doma, je bila hiška na Nimogričko, vse smeli maje kmetijo,